Hola Galo, eh, ¿me puedes eh, contar qué, haces y eh, cómo es que usas los nuevos medios, los redes sociales? Bueno, muchas gracias por, la oportunidad. Yo soy periodista, a través de, mi trabajo como periodista he logrado generar ciertos espacios de comunicación interesantes, no en la radio que es en la que yo trabajo, hicimos un programa especial llamado Los Pregoneros, que aparecía precisamente en fiestas de Quito para dar a conocer ciertas culturas, tradiciones, eh, que se han ido perdiendo en el tiempo. A partir de, esto fue que nace la idea de traducirlo a una página web y en específico un blog, eh, con todo su aparataje de social media, Facebook, Twitter, etcétera, para conseguir así el tema de visitas. Entonces eh, me centro exclusivamente en recuperar lo perdido de Quito. Mucha gente viene tal vez y conoce la Plaza Grande, conoce la iglesia de San Francisco, conoce eh, la catedral, pero no conocen eh, la cotidianidad de la gente, sobre todo a mediados del siglo XX donde había una riqueza cultural importantísima, grandes poetas, eh, grandes artistas, cantantes, eh, que se afincaron incluso en Quito para crear. Existen incluso barrios tradicionales donde se recuerda la existencia y la permanencia de estos personajes que a nosotros nos han heredado canciones, nos han heredado libros, nos han heredado cultura y que no sabemos dónde estaban. Existe el barrio tradicional de La Ronda, por ejemplo, donde eh, nadie sabe que ahí se escribió la canción más famosa de Quito, que es de Churita Quiteño. Existe el barrio de San Marcos, eh, que incluso era una especie de isla rodeada por quebradas donde se, iban precisamente los artistas a aislar, a componer, a, tratar de, lograr esa, inspiración. Pero asimismo hay la gastronomía, asimismo hay la parte eh, cultural, hay la, música, hay la comida. La, gente no recuerda, por ejemplo, que el plato per se tradicional quiteño es el locro quiteño, se nos servía en este barrio de La Ronda con una vasija de barro y con cuchara de palo. Son cosas que ya no se dan en ningún restaurante, son cosas que ya se han perdido, son cosas que quizás a nosotros nos, nos han evitado conocer los procesos y las dinámicas sociales. Sabemos que en la Plaza Grande, por ejemplo, tenemos los famosos sándwiches de pernil que deben ser acompañados con una orangine de mora. O sea, son cosas que van más que con el estómago, van con el espíritu, van con esa tradición nuestra quiteña. Eso es lo que yo hago ahora a través de este blog, recordarles a los quiteños qué es el chuzaquiteño, qué es considerarse un chuzaquiteño, quiénes fueron, quién es, quién es el último, existen todavía, están vivos, se puede recuperar. Todo eso a través de estos espacios de, de interacción es que las redes sociales, las páginas web, los blogs nos permiten eso, es un acercamiento muy importante, YouTube a través de los videos que también se, realizan, solo existe estos, estas herramientas en función de quién puede producir algo para ello. Si nosotros no lo aprovechamos, sencillamente tenemos herramientas desperdiciadas, eh, muy importantes, en las cuales nosotros podemos aprovecharlas. Esta página, este blog, empezó, empezó con pocas visitas, actualmente se mantiene en un nivel aceptable de visitas para hacer un blog personal y con una temática muy local. Existen temáticas quizás eh, más eh, mundanas, por decirlo, que hizo un experimento, abrí un blog que se llama Cola en Funda, que es un blog que no tiene nada que ver con nada, que tiene fotos de, de, de Simpson y que por ahí aparece información de cierto grupo musical y un día tuvo más visitas que en el primer mes de mi blog de Quito. <laughs> Entonces, eh, definitivamente eso un poco a uno le puede decir, eh, oye, estás por el camino equivocado, no sigas en lo de Quito, ponte por acá y pones Google Ads y vives de eso también. Pero no, entonces uno tiene que ser un poco más coherente con lo que quiere, con lo que hace y eso a través de las redes sociales, a través del Internet, puede gestionar su identidad, gestionar estas oportunidades que uno quiere, que uno le gusta, que uno le nace hacer y pues eh, está ahí, ¿no? Es quitoescondido.com, es la página que, estoy yo en este momento administrando a la par de mi trabajo como periodista y como periodista más bien el acceso a ciertas entrevistas que he podido tener en el tiempo sobre Quito, sobre la capital y por supuesto para mostrarlo al mundo. este, y dentro de esa línea hay otras... Eh, otros blogs, otras personas que se dediquen a eso en el internet eh, ecuatoriano. Lo que yo conozco hay páginas eh, oficiales, páginas de municipios, de organizaciones puntuales. Eh, he visto muy poca iniciativa ciudadana, personal, privada, porque obviamente cuando uno hace un blog de algo que le gusta, no espera recibir dinero de eso, sino simplemente exponer a su posición lo que a lo que uno le gusta y que si es que en un momento dado esto, esta cuestión se capitaliza, pues bienvenido sea. Sin embargo, eh, he visto muy poco, de mi temática muy poco. En ciudades pequeñas, sobre todo en el Azuay, que es la provincia que en Ecuador que tiene más alto índice de migración, existe una gran cantidad de blogs personales, pero el tema de unir familias que están lejos, ¿no? España, Estados Unidos, con la gente acá eh, en Ecuador. Sin embargo, una postura tal cual de, de traer al Internet y de llevar al mundo y de llevar a los demás quiteños y no quiteños lo que tiene que ver con las tradiciones eh, quiteñas, muy poco. Eh, yo prácticamente puedo decir que no conozco, no quiero decir que no existan, pero quizás no se les ha dado una promoción adecuada, por ende no, no desconozco realmente que exista como tal una parecida, similar, entre paréntesis, competencia o algo por decir. <laughs> ya. ¿Alguna anécdota que nos puedas contar del tiempo que llevas ese blog? Bueno, es interesante que a, la par eh, de esta página, de este blog, lo que yo tengo ahí mismo es un servicio de visitas guiadas. Entonces lo que yo hago es eh, llevar al 1.0, lo 2.0 y nos reunimos con, gente que a veces me contacta a través de la página para llevarles y hacer un recorrido. Incluso más quiteños que extranjeros, porque los extranjeros sí vienen a ver lo que un guía turístico como tal les puede ofrecer. Yo no soy guía turístico, soy solamente un enamorado de la ciudad que les eh, indica a los quiteños cosas que seguramente no saben. Eh, las casas, por ejemplo, donde vivió tal o cual persona, tal o cual personaje, qué pasó en esta puerta, qué pasó en esta vereda y por qué esta calle se llama de tal manera. Son cosas que los quiteños no sabemos y que los extranjeros no tienen tiempo para conocer. Los extranjeros vienen a conocer las cosas más grandes, las más imponentes y lo que es normal. Sin embargo, los quiteños se dan a veces, algunos, la oportunidad de conocer cosas pequeñas, ínfimas, que a la par le hacen querer más de la ciudad. A mí me sorprendió el otro día caminando por la Plaza Grande, si no me equivoco, había un una placa que decía aquí mataron a fulano de tal, si no me equivoco fue un expresidente. presidente García Moreno, por supuesto. Son cosas que están ahí, que son evidentes, pero eh, que la gente quizás, como tú dices, no lo conoce. Salía García Moreno de la catedral hacia el Palacio de Carondelet y ahí fue cuando lo mataron a machetazos. Y eso es lo que muchas veces no lo conocemos, y eso pasó hace 150 años. ¿no? Y entonces más allá de eso hay el porqué, la razón por la que le mataron tenemos la placa que dice le mataron y eso ven todos los turistas. Pero poderles contar la razón, poderles contar el por qué, quién fue, dónde vivía ese asesino. Porque incluso les indico en qué casa vivía ese asesino que se llamaba Faustino Lemos Rayo. Entonces, que fue un crimen pasional, eso mucha gente lo conoce. Y entonces va más allá de, son esas cositas que por leer eh, no, no, están totalmente completas. Incluso hay ciertas esculturas en las puertas que tienen una razón de ser. Incluso en la iglesia de la compañía hay un ángel que está haciéndole, bueno, la casa del frente de la iglesia de la compañía existe un ángel, una figura de un ángel que está haciendo un gesto obsceno a la figura del ángel que está en la compañía, porque había una rivalidad entre eh, los jesuitas, eh, bueno, esta familia tenía rivalidad con los jesuitas y crea pues esta figura ahí de un ángel haciendo un gesto obsceno a la iglesia de la compañía. Y son cosas que no nos fijamos, solamente levantamos la vista y está ahí, y eso tiene una historia detrás. Eh, ¿Podrías repetir las direcciones eh, electrónicas de tus sitios, tu arroba, para que la gente te visite? Por supuesto, muchas gracias. en el blog es www.quitoescondido.com eh, estamos en Facebook, igualmente nos encuentran como Quito Escondido y en Twitter, tal cual, Quito Escondido. Tenemos todo una, un, mismo nombre, Quito Escondido, que es esta iniciativa personal que, lo hago únicamente con, el gusto y la necesidad de exponer todo lo que tiene Quito y que nos quedamos y nos centramos en, cosas que quizás más gratificantes sería o más nos alimentaría si se conociéramos más a profundidad. Gracias, Carlos. Gracias a ti.